seguimos a caer entonces este nos dice que es este elemento aquí no le puede dar aquí customize vamos a vamos aquí a settings mm, vamos a 640 para hacer una prueba sencillita a ver cómo claro ya nos quedó ya nos quedó listo falta este es el único que no se ve que sabes que mm, ese es el de allá a, reemplazarlo le ponemos ahora sí le ponemos aquí un arch design y design le ponemos un metal un art design un trabaje como arch design y metal Polish Chrome Satin. Aquí tienen varios para uno asignarle. Eso sí, vamos a ver dónde estamos. aluminio blushed Satin Metal, de pronto a ver que nos sirve ahí. Satin Metal. Mm, también se puede colocar glossy plastic polish Varnish Boot, Metal, Metal Sopinaba. Ese. es comprobarle que uno uy aquí no parece que nos quedó malo quién sabe qué fue lo que a ver aquí mm. ah, ahí ya está ahí está asignada listo ahí ya nos quedó este brazo si lo dejamos igual está muy buena esa silla esta es una silla buble como unos 22.000 polígonos bastante pesado esto ya le dedicamos mucho tiempo ah bueno antes de no. Mm. vamos a ahora sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer exportar escritorio. Vamos a hacer una nueva carpeta que es donde vamos a guardar ahí todos los archivos, los tres archivos que necesitamos, tres de estudio, entonces vamos aquí con el Burble Chair. No se llama Burble, pero se parece a la Burble. Porque no me, no me acuerdo el nombre, entonces toca ponerle Burble Chair. Tres de estudio blecher uh, la carpeta, guardar, preservar y listo. Bueno, revisemos aquí la última cosa. Ah, brazos y cintas están amarillo. Aquí tienen que aparecerles esto así. Siempre hay que trabajar los elementos por capas. para que no tengan problemas después listo vamos a guardar este pero 010 pues se lo un tal rey mm, pongámosle Buda guardar y salir uy, bueno mm, vamos aquí y mm. vamos a ah no vamos a AutoCAD vamos a AutoCAD y generamos un archivo nuevo ah, AutoCAD AutoCAD vamos aquí y cerramos esto nuevo aquí vamos a falta revisarle eso al archivo una carpeta esta va a salir adult settings okay. material asignar este has material multiple materials assigned split object no async split material select material object split dividir a ah, dividir objeto por material mm, asignar primer material select material el material vamos aquí a ver qué nos hizo esto es que cuando ya se manejan escenas más complicadas con varios materiales más complicado mm. brazos estamos muy bien ahí brazos bueno brazos y cinta vamos a ponerle el mismo color porque es realidad el mismo color exacto ahí estamos súper bien y el otro que es el coach vamos a ponerle rojo que era el que traía de antes vamos a darle aquí de todas maneras un render a ver qué a ver qué nos dice ahí, todo bien. Todo bien. La shape. La bloquea. Dejémosla bloqueada a ver qué pasa. No, he probado esa, esa opción. Vamos aquí a layer todos en AutoCAD. Ahí sí como lo manejen. Listo, vamos a guardar. Vamos a escritorio y nueva carpeta y si pues, ya Y ya lo último que nos queda es guardar close vamos aquí de nuevo familia siempre aquí vamos acá reference plane generamos ya todo esto sí es que ya esto es un video pues, para la gente que más o menos domine el software porque también para que también ponerse a explicar todo eso eso ya lo tienen por ahí en otros tutoriales entonces para aquí pues aquí lo importante es poder a ver si podemos hacer lo que queremos hacer vamos a ponerle aquí para que nos quede como de 80 más o menos esta silla es como de un metro por un metro entonces vamos a ponerle aquí 500 para que nos quede 1000 y esta la ponemos acá pues, esta nos queda aquí y esta nos queda acá y ese proceso es largo pero entonces bueno o sea al final queda muy bacano más cuando los modelos están bien trabajados ¿no? porque si no están bien trabajados eso es SketchUp y toda esa vaina eso no eso queda más mal que eso después para trabajar eso no lo trabaja nadie tan importante es que siempre haya orden en el modelado y todo porque si no grave listo vamos acá medio ya insertar portar cap escritorio vamos aquí a preservar y aquí old y aquí modelo auto detect center y ah, reference level ajá nueva carpeta si ya burlé preserve auto detect ok se demora un rato porque son mil polígonos hay veces que no me acuerdo cuánto es el límite creo que son 30.000 ahí ya nos quedó mal porque toca abrirla otra vez porque lo que tenemos que hacer es aquí mismo vamos a borrar esta de atrás a ver si se puede sí. siempre revisar que no nos haya quedado exacto vamos a la vista en planta toca escalar ese elemento aquí ya uno tiene que saber las medidas de esto porque si no entonces ya no no se puede 22 aquí nos dice que esto tal vez están debe tener como un metro por metro 10 más o menos 20 por 20 más o menos 25 por 20 a tener como por ahí metro 10 desde aquí referencia desde aquí hasta aquí allá mil cien bueno un metro siempre aquí ya que quede más o menos cerca al origen vamos a ver a la vista de isométrica mm, vamos otra vez a la planta ah no ahí está muy bien la isométrica esa isométrica ahí está damos shake shake shake shake estamos súper bien Top. Vamos otra vez. Dance. Uh Dijimos que tiene metro y metro metro y metro, metro y metro y es safe place ahora sí ahora sí porque es que cuando en otros vídeos me ha pasado que esto nos queda una geometría toda invertida ahora sí nos quedó perfecto bueno vamos aquí viene el problema el truquillo mil exacto mil y metro metro 10 sea 550 mm, metro 10 metro 550 mm, ahora que nos quede metro 100 por metro 100 nos queda ya muy grande entonces pongamos de aquí 520 que nos quede 1040 más o menos así bien bochudita esta, esta silla aquí le corremos este más o menos acá este también le podemos bajar aquí y nos queda cuadrada ahí hay un error de proporción porque rectangular la silla eso ya toca es manejar bien las proporciones de las bueno no quiero tan mal y aquí, ya viene el problema a ver cómo hacemos se supone que aquí está los brazos amarillo amarillo y que estos dos si no es hacer un nuevo proyecto para no complicarnos después ya lo hice ahora vamos a F9 seguimos en la parte 3 aquí ya estamos cerramos esto cerramos esto también ya ah, aquí nos dimos cuenta movemos esto vamos a ver acá que 1.5 de, de y nos queda la idea es que esto quede pues exacto pero cuando los objetos no son cuando no son planos pues ya nos mira ese problema aquí right y bueno también siempre ah bueno podemos aquí estamos bien la altura está bien según lo que había medido en la 3D Max está perfecto ahora sí viene el problema porque toca mirar los materiales que eso es el dolor de cabeza aquí en red aquí vamos a ver, este, este. Se supone que ya debería estar todo bien, ¿no? Este. Vamos a renombrar, sí, porque renombrar, este es el de. Cancelamos aquí el de brazos y cinta, ¿no? Sí, de coach, porque sí. 3D coach, hay veces que le colocan ese nombre. 3D coach, bueno, para saber. no sé como que lo confunde más ahora. Mm, metal, metal. y vamos acá cancelar porque es que lo que tenemos que hacer es duplicar porque ay, ya nos quedó mal cancelar a ver si nos deja volver atrás si ya nos dejó porque lo que tenemos que hacer es materiales lo que tenemos que hacer es duplicarlos para que no nos Pone 155, Brazos metal. Sí, toca duplicarlo porque si no. Brazos pues, metálicos. Y el otro. de ok. Y este también. Porque se supone que es el mismo material. Ay, Sí, los dolores de cabeza. Mm, otra metálico. Ok. Aplicar. Y este, supone que es el mismo, pero... No, sí, lo imposible. Mm, vamos a este otra vez y este si no duplicar este sería coach cuero negro <laughs> Este pues, que puede negro pero que ya lo tenemos en los mapas de pues lo mismo ya se supone que tiene que haber quedado si no nos queda toca pausar el video y seguir porque vamos a ver si nos queda o no nos queda siempre toca guiarse con guiarse con con los colores que sean que queden colores opuestos y, los nos, más nos ayude, ¿no? Porque si le ponemos los colores diferentes ya nos nos queda feo, nos queda raro. Este es el proyecto. Family One. Tenemos Family One. Tengo que ir cerrando todas las vistas además porque si no se nos colapsa el Revit. Aunque tengan buena máquina y todo, pero los que tienen buenas máquinas pues ya saben ahí vemos cómo nos, va quedando nos está quedando mal porque no quedan los colores que queremos toca volverlo a cero y reemplazar los materiales y no ahí se sufre un poquillo supone que estos materiales si no son nada se podrían borrar se supone que aquí ya están los que necesitamos esse é o coach, não é é o coach. não é metálico. Ah, cancel. Ah, Nos queda é truncar. Brazos, ah no sé. Brazos metálico y metálico y brazo. Y este es el coach. Cuero negro. A ver qué pasa ahora si me toca volverlo otra vez cuando tiene varios materiales irá a sufrir una. Ah, no debería pero sucede mire se supone que esto no debería brazos es la capa cero pues ahí borramos el que no era seguro ahí toca ir probando de otra vez insertar a ver qué preservar mm. no tenemos ningún proyecto pues. nos dice que no vamos otra vez a revisar acá pues, trae Trials Trials volvimos guarda todas las mismas y en materiales volvimos pone todos los materiales ahí si nos toca ir probando uno por uno a ver porque a ver cuál es el que el que tiene ese material mm, que aquí ya nos queda el rojo vamos a ponerlo en azul sí, coach está bien aplicar pone que este este mm, bueno vamos a carpet donde está fabric aquí fabric letter fabric letter negros y crash it y este bueno este dejémoslo así este ya está graphics aplicar aplicar ok ahora nos vamos acá atrás nos vamos acá atrás a revisar este y el styles este es el amarillo. Entonces el que nos salga amarillo debe ser el que necesitamos. Uf, No nos sale. Mm, coach, vale. Mm, a ver qué nos dice. dice nada. Pues eso quiere decir que ninguno de estos es. Entonces es alguno de estos, pero entonces el color no, no lo sabemos. todos ahí hasta que nos dé ahora sí nos quedó pero falta revisar este a ver qué nos dice parece que ya nos quedó el primero Ah, el problema ahí es que no nos queda con los materiales que traía, pero eso ya es complicado. Ya es más complicado hacer esto en Revit porque necesita los materiales. Bueno, se puede hacer. Pero primero necesitamos asignarle los, los que son está quedando bien. Mm, mm,